Buongiorno a tutti, ci troviamo presso l'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani in provincia di Belluno, a Limana, alla quale abbiamo voluto dedicare la nostra pièce. È realizzata completamente in cioccolato, è un leggio. Eh, abbiamo ricavato alcune parti creandoci degli stampi, altre utilizzando stampi in acciaio le gambine per la base sono state ricavate da stampi realizzati da noi, le due parti interne che vedete opache altrettanto e poi scolpite a mano per smussare i bordi la parte d'appoggio del giro altrettanto e il libro è stato fatto realizzando dei fogli in cioccolato su fogli acetati e assemblandoli successivamente. Come potete vedere sulla, sulle due pagine potete osservare il simbolo dell'Accademia, da una parte con la fava di cacao e dall'altra le tre violette che rappresentano il simbolo del Parco delle Dolomiti Bellunesi dove ci troviamo. È un'opera fatta con la massima semplicità e abbiamo cercato di dare un tocco di antichità a questo leggio, a questo libro, per quanto eravamo in grado di fare. Comunque siamo soddisfatti del lavoro.